आज मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा ये सारे प्रिंट आउट्स एक से लेकर आठ नंबर तक एक ही पेपर में प्रिंट होने के लिए बताऊंगा मैं आपको ये देखिए Canon double three double zero में स्पेशल फ्यूचर यहाँ पे देखिए इमेज कॉम्बिनेशन यहाँ पे ए फोर ही रहना है नेक्स्ट एट ऑन वन करके आना है नेक्स्ट ओके डन अभी बताऊँगा मैं आपको आपका राउंड डन ये देखिए और एक ऑप्शन और एक बताया था मैं same special future image combination four four on one इसके अंदर ऑप्शन देखिए इसमें छोटा भी कर सकते हो और साइज़ इसको देखिए ऑटो में इसको मैं कर दूँगा फोर्टी टन सही ये देखिए एक में चार और ये एक में आठ